ऐसा पदार्थ है जिसके अपने ही कई फायदे होते हैं खासकर नींबू गर्मियों में जीवनदायक साबित होता है नींबू का रस हमारे शरीर की कई बीमारियों से भी बचाता है इसके अलावा नींबू धार्मिक कार्यों में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है भारत देश में नींबू का धार्मिक महत्व ज़्यादा माना जाता है नींबू बाज़ारों में काफ़ी कम कीमतों में मिल जाता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नींबू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे जिस नींबू की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत सत्ताईस हज़ार रुपये है जी हाँ आप सुनकर हैरान हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि इस नींबू में ऐसा क्या है जो ये इतना महंगा है तो हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के एक मंदिर में इस एक नींबू को सत्ताईस हज़ार में बेचा गया अब तक का ये सबसे महंगा नींबू भी माना जा रहा है बता दें कि इस मंदिर में ग्यारह दिनों तक एक खास पूजा की जाती है जिसमें भगवान को नौ नींबू चढ़ाए जाते हैं बाद में इन नींबू की नीलामी की जाती है इन नींबू की कीमत मंदिर को अड़सठ हज़ार रुपये प्राप्त हुई है इन नौ नींबू में से एक सबसे ज़्यादा कीमत में नीलाम हुआ है जिसकी कीमत सत्ताईस हज़ार है इसे एक दंपति ने खरीदा है इस मंदिर में ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है इस मंदिर में इस ग्यारह दिनों